Ова представува последица на подеденоста на собранието на владата, која што, која што резултира делумно резултат на системот за поедни листи. Владата и владачките партии кои ја формираат владата го контролираат собранието, наместо да биде обратно, собранието да ја контролира, да ја контролира владата, како што тоа е предвидено со Уставот на Република Македонија. Бидејќи собранието подредено на власт на владачката партија и на владата, тоа само ги носи, односно представува гласачка мрежа, што ги носи законите кои што во најголем дел ги предлага владата и обично овие закони се и одговараат на гласачката партија и се насочени кон задоволување на интересите на само дел од граѓаните, а не на јавниот или обществениот интерес. А, на овој начин се представува на некој начин а, не директно, него скриено купување на гласови и а, на тој начин со тоа со тие популистички мерки се задоволуваат интересите на дел од граѓаните, кои на следните избори гласаат за оваа партија и партијата и покрај тоа што него подобрува животот на сите граѓани на државата, сепак се одржува на власт токму со гласовите на граѓаните кои што чии интереси ги задоволила, ги задоволила во текот на нејзиниот